ओके ओके ओके ये माना तू है सिक जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तू न नजरों में आ न मुझको तू दिख मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लेकर